Miser catulle desinas ineptire, et quod vides perisse perditum ducas. Fulsere quondam candidi tibi soles, cum venti tabas quo puella ducebat, amata nobis quanto amabitur nulla. Ibilla multa cum iocosa fiebat, quae tu volebas nec puella nolebat. Fulsere vere candidi tibi soles. ia illa non vult, tu quo quim impotens noli, nec quae fugit sectare, nec miser vive, sed obstinatamente perfer, obdura. Vale puella iam catullus obdura, nec te requiret, nec rogabic in vita. A tu dolebis cum rogaberis nulla, scelesta vai te, quae tibi manet vita. Quis nunc te adibis, cui videberis bella, quem nunc amabis cuius esse diceris, quem basi abis, cui la bella mordebis, at tu catulle destinatus obdura.